है गाइस अस्सलाम वालेकुम तो ये एक और प्लेलिस्ट इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग ये वीडियो शामिल करेंगे कि क्या चैट जीपीटी हमारे लिए पॉइंट लिख सकता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है पायरिदम और इसके ऊपर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे हर क्वेश्चन कवर करना है लाइक कोई भी टॉपिक है अगर उसका कोई क्वेश्चन बनता है जो लाइक बहुत बड़ी अमाउंट में ऑडियंस कोई क्वेश्चन पूछ सकती है या उनके जहनों में आता है maybe future maybe past आया होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्या मेरे पास उसके मुताबिक कोई नॉलेज है लाइक मेरी बेस के ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ तो इस चैनल को अगर आप लोग एज अ फन वे या as a communication information channel या किसी भी किस्म का चैनल समझो तो you can subscribe this channel और इस चैनल के ऊपर different different videos and different different topics के बारे में आने वाली है और इन हम बहुत जल्द इसके ऊपर एक टीम बिल्ड अप करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस लेकर आएगी about interesting and high quality की वीडियोस हम लोग लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे in future in you can support me thanks all out तो ओके uh, हम इससे पूछ लेते हैं कैन अब मैं ये कैन साथ क्यों लगा रहा हूँ तो यहाँ पर देखें इन लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं लाइक अगर तुमने इनसे क्वेश्चन पूछना है तो इस तरह से पूछ सकते हो कैन गो हाउ मतलब क्वेश्चन बनाकर तुम uh, आप लोग इससे पूछ सकते हो इसलिए मैं कैन का यूज़ कर रहा हूँ या मैं इसे how like you can write write poem how you can like how you can write a poem like ये वर्ल्ड बन गया लेकिन कैसे तुम पोइम लिख सकते हो तो पूछते हैं to write a start start by choosing theme of subject you want to write about next तो काफ़ी ज़्यादा ये you know things about the tone and style of poem okay तो इसने बता दिया कि मैंने इससे पूछ लिया कि पोइम कैसे लिखी जा सकती है या मैंने इससे ये भी पूछा यू कैन लेकिन additional work to reference to language and create publish of final product right तो हम लोग इससे डायरेक्ट पूछते हैं write poem on like cow and A I तो ए आई के ऊपर एक पोइम लिख दो भाई जिसमें काओ भी शामिल है a cow is a field so serene and still a grazing on grass with a considerable gentle creator so kind and true assemble of life it is all it can do but now there are new player in the game force not a natural but <laughs> but uh, of the tech farm AI is the future so bright and new <laughs> such way are amazing AI <laughs> force to be rocket in all it can do uh, the cow and the AI so different that me yard same but have a proper uh, in a live uh, generate <laughs> aim the cow to provide the ai to create both have a role <laughs> in our feed <laughs> so let us learn from the cow and the ai such this is amazing guys both these are interesting the humans in harmony uh, the uh, to work uh, in मतलब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा हूँ ये इसने क्या लिखा है wow sorry achieve so much more than cow ever could alone in the world means ये लिख देते हैं ठीक है भाई ये तो है ए आई पोइम लिख सकता है okay write poem on Pakistan and uh, Imran Khan. Yeah. Uh, Khan. I write poem on uh, Pakistan and Imran Khan. Uh, but why you write it मैं बता ही देता हूँ इसको बिकॉज आई I don't and don't understand okay understand spelling like that under you and understand stand can you tell me any okay can you write मैं वही चीज़ घुमा कर पूछ रहा हूँ इसे write me what is next okay तो मैं इससे पोइम में एक पोइम की शक्ल में पूछने वाला हूँ क्या uh, अगली बार इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं 2023 के बारे में what is the next P R I prime minister of uh, what is the next prime minister of pakistan okay okay yes yeah. Uh, pakistan pakistan and uh, imran khan okay तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने इसको दे दिया और ये अभी क्या करते हैं अभी देखते हैं और ये मुझे बताए वही बताएगा जो सबको बता रहा है तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेकिन Pakistan all lord of beauty and greenery with mountains and rivers a wonder to trans a country of culture a people so strong with with a history rich uh, that has latest so long imran khan a leader a man of the uh, man of the hours with a vision of change uh, empire uh, he rose the rose uh, okay rose uh, the top with uh, courage and greed The leads his nation uh, with all of his white. his uh, focused uh, many changing uh, so he's away but he he's never worried in what he want so, want to say he's a leader of the people of world there's no doubt and he continue to fight wow मतलब इसने ये इमोशन को भी समझता है कहीं ना कहीं ये A I chat P T emotion को समझता है for what's his about has has for the next prime minister of Pakistan it is a difficult okay तो यहाँ पर देखें इस इसकी इंटेलिजेंस चेक करें कि मैंने इसे शुरू में क्वेश्चन किया कि पोइम लिख दो अबाउट इमरान खान एंड पाकिस्तान और इसने लिख दी लाइक like, पोइम इसने कवर कर दी but why you write is because like यहाँ पर मैंने पूछा भी इससे लाइक like, यहाँ पर ये चेक करें कि पाकिस्तान एक लाइक इमरान खान पाकिस्तान के एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं तो ये दूसरा सवाल था मेरा और इसकी इंटेलिजेंस चेक करें कि इसने मुझे वही क्वेश्चन दोबारा भी दिया है as for the next prime minister of Pakistan is difficult to predict who will be elected as as it depended on the outcome of future elections and the signifies politician landscape okay तो ये इसने कह दिया कि भाई फ्यूचर की बात है देखेंगे अपोजिट कौन होता है इमरान खान का और आवाम कितनी सपोर्ट करती है तो इससे पता चल जाता है कि ये फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकता अफसोस बट अमेजिंग है it is I impact to note that as a language model A I do not have a knowledge about current election and I can only provide information you my knowledge comfort ठीक है तो भाई यहाँ पर कहता है कि जहाँ तक मैं ठीक हूँ ना वहाँ तक ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा और इसने ये साबित कर दिया कि ये स्टोरी लिख सकता है ओके तो इससे मैं अपनी भी स्टोरी लिखवा ही लेता हूँ कि क्या तुम मेरे लिए पोइम लिख सकते हो राइट पोइम पोइम की स्पेलिंग भूल ना जाऊँ मैं P O E M yes write a poem for me for me B okay add like add this अब एड दिस क्या रिदम पाई रिदम मतलब इसको तुम ऐड ज़रूर करना अब ये जो चीज़ मैं इससे पूछ रहा हूँ ना रिदम इसको ऐड करना क्योंकि ये एक यूट्यूब चैनल है rhythm is YouTube YouTube YouTube channel and his में like oh, sorry ये लड़का नहीं है and this owner name name is I know कि मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ लेकिन Zain Awan is owner name is Zain Awan तो देखते हैं क्या कहते हैं okay can you write me up uh, i did my channel on youtube right owner uh, okay owner named zen one so short it is a place of learning and for fun for growth with content is uh, that's varied and knowledge to show from tech the gaming and more in between okay seika is python has something for everyone and to glen with uh, zen at the help help it's sure to success a channel that's worth all of the time you uh, you will spend to read um, मेरी इतनी इंग्लिश नहीं सही लेकिन फिर भी so come one and all and take a look तो यस भाई लोग आप आएँ और मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें जो फ़िलहाल अभी खाली बड़ा है लेकिन बहुत जल्दी से भरने वाले हैं बहुत ज़्यादा वीडियो से at pyrhythm on YouTube it's sure to be a hit knock with Zain's Awan's guidance you sure to be impressed by the knowledge and entertainment that's by the process तो यस इसने बिल्कुल ठीक ठाक कहा है लेकिन मैंने यहाँ पर अगर मैं ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट ब्लॉगिंग प्लस नॉलेज को ऐड कर देता तो बेहतरीन रहता लेकिन हाँ इसने इतना ज़रूर बताया कि आपको नॉलेज मिलेगा और जो मेरा मेन गोल है और इसने जो मेरे मेन गोल के हिसाब से ही पोइम लिखी है मुझे अंडरस्टैंडिंग करते हुए कि मैंने आपको नॉलेज देना है लाइक मेरा जो फोकस है हर टॉपिक को कवर करना हर क्वेश्चन को कवर करना जो मेरा फोकस है तो इसने वही चीज़ तकरीबन तकरीबन बताई है आपको इस पॉइंट के अंदर तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो यार और yes A I can write point तो अभी हम लोग इससे पूछते हैं क्या तुम उर्दू के अंदर पॉइंट लिख सकते हो can you write point in like English at like English like in Urdu in Urdu world okay world uh, like in English ये समझ जाएगा अगर मैं इसे क्या बताना चाहता हूँ नहीं समझा तो मैं इसको बता दूंगा शॉर्ट डिट इज पॉइंट ओके नाउ मतलब uh, ये जैन अगर मैं अगर आप लोग नीचे को फोकस करें chat GPT Zain nine version okay ये नोवा वर्जन है जब मैंने इसे पहले यूज़ किया था तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमियाँ थी लेकिन ये अब उर्दू के अंदर भी पोइम लिख सकते हैं वाह हमारी ज़िंदगी की रोशनी में चीज़ें हैं जो दिल को जलाती हैं दिल की शादी की तलब में हम रोज़दारी हम रोज़ रोज़ादारी करते रह, रहते हैं जहाँ से आएंगे दिल के रहें हर जगह ये नज़र आएगी तुझे हर रस्सा ये पैदा हो <laughs> तो हर जगह ये नज़र आएगी this is poem in Urdu about search of happiness and the different path our t- task in life in life to feed it this point to say the art thinking life okay okay, तो इसने लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ बता दिया ओके okay, ओके okay, ये अभी उर्दू के अंदर भी राइट कर सकता है क्योंकि मैं वीडियो को सबमिट करने वाला था मतलब ख़त्म करने वाला था लेकिन अभी ख़त्म नहीं करने वाला क्योंकि अभी हमें पता चल रहा है कि ये उर्दू के अंदर भी इसको ट्रेन अप कर दिया गया है इस एआई को तो अभी उर्दू के अंदर हम इससे पोइम लखवाएंगे write poem in Urdu about like add this add this okay अभी मैं इसे फिर से पोइम लखवाने वाला हूँ पाई rhythm is honor okay is owner name is Zain Owan तो देखते हैं क्या कहता है height appointment would at this point Zain Awan की पर पाराइथम यूट्यूब के ज़रिए शेयर की जा रही है जहाँ से आपको बहुत आपको पानी बहुत है आपको तलीम और मज़े के ज़रिए ये चैनल पहुंचाने के लिए है तलीम और मज़ा के ज़रिए ये चीज़ ये चैनल <laughs> पहुंचाने के लिए जैन अवान के रहनुमा में ये चैन ये चैनल बहुत ज़्यादा कामयाब होगा <laughs> ओके लाइक बड़ी खुशी होती है कोई आपकी तारीफ करे शाया की गई चीज़ से शुरू करने आ, करते या करने आई थिंक ये बस इतनी सी लिखता है यार थोड़ी सी तारीफ कर देते क्या क्या बिगड़ना था तुम्हारा क्या बिगड़ना था तुम्हारा थोड़ी सी तारीफ कर देते हमारी पायरिदम ये चैनल हमारा कैसी रही पोइम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना ओके तो इसका सर्वर हो गया down but this point is in about search about और हर रास्ते ये पैदा हुए तुझे तो हर जगह ये नज़र आएगी हमारी शादी ओके तो नेटवर्क एरर तो इसका जो सर्वर है वो डाउन हो गया लेकिन रिफ्रेश करते हैं और इससे फिर से पूछते हैं कि भाई स्टोरी वगैरह लिख सकते हो कि नहीं और क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी आई नो लेकिन हम इससे पूछते ही रहेंगे सम टेक्निकल इशू हो गया है I know some technical issue है लेकिन इसे हम लोग छोड़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है मैं इसे लखवा कर ही मानूंगा आज आज इसे मैं छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ यार इसने बहुत पैसे खाया मेरा मेरा इंटरनेट खा रहा है ये ओके तो थोड़ा सा नेटवर्क अभी वापस आया है और मैंने कहा क्यों नहीं यार इससे पूछ ही लिया जाए इन उर्दू के अंदर क्योंकि जब मैंने इसको यूज़ किया था ना जैसे दो दिन पहले आई थिंक टू वीक पहले जब मैंने अपने Ababil X tech Ababil YouTube channel के ऊपर वीडियो बनाई थी तो इसने नहीं बताया था तो अभी ये जैन वन है जैन वन क्या है घर घर पाए रितम खुशबास सो बरबर है ये हर एक करम फूलों की चादर है सारा घर चादर की रोशनी से भी प्यारा translation pyrhythm belong to Zain one every room in field with forage I this entries house is covered with the blanket of flowers even beauty in the light of moon तो ये क्या आई थिंक मैंने ये स्टोरी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो के अंदर देखी है और इसने वही मुझे चेप दिया पर हाल यस अगर आप लोगों के पास क्रिएटिव चीज़ें हैं तो आप लोग इससे कुछ भी लिखवा सकते हो और मैं इससे अभी कुछ एक व्हाट्सएप मैसेज लिखवाने वाला हूँ वैसे मेरी यू नो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन फिर भी क्या जाता है लखवाने में write point uh, for my girl girlfriend D I uh, मेरे गर्लफ्रेंड की स्पेलिंग भी गलत है चलो ये समझ लेगा like she is she is chat with me on WhatsApp write point लेकिन ये पोइम होगी कहाँ में इंग्लिश में रखें आई थिंक इंग्लिश में रखेंगे तो हमारी जो अदर ऑडियंस है लाइक लाइक इंग्लिश ऑडियंस शायद वो भी इसको कवर अप कर सके बाद में अगर वो समझना चाहे तो बहरहाल मैं इसे इंग्लिश में ही रखूँगा और उर्दू के अंदर मैं नहीं रखने वाला राइट अ पॉइम और my girlfriend she is chat with me on WhatsApp तो ये हमें क्या आंसर देता है भाई जान जल्दी से आंसर दे दो तेरे साथ चैट करके दिल की सुकून अच्छा तेरे साथ चैट करके दिल को सुकून मिलता है हर लम्हा इंतज़ार रहता है फिर से तुझे बात करने का <laughs> तुझे तुझे मिले तुझे मिलने की चैट दिल दिल मेरा सादा रहता है तेरी मुस्कराहट से दुनिया भर की रौनक मिलती है मेरी जान तेरे साथ चैट करके ज़िंदगी ज़िंदगी का खुश खुशनुमा होता है लाइक इसकी हमें ट्रांसलेशन भी कर दी है ओके ठीक हो गया वैसे मे बी ओके तो मैं इसे पूछता हूँ write poi i like uh, i i am i am um, going going on uh, going on Lahore because मैं Lahore गया हूँ और आप लोगों ने मेरी वीडियो भी देखी होगी uh, Lahore I am write point I am going on Lahore या इन लाहौर में लिख लेता हूँ ऑन पर तो नहीं आता इन आएगा आई एम गोइंग इन या आई थिंक मैं ऑन ही लिखूँगा अभी देखा जाएगा लाहौर इसके बाद हम लोग लिख देते हैं एंड टूअर या ट्रैवल नहीं visit yes visit on visit on Moscow. Um, visit I know कि मेरी स्पेलिंग गलत है लेकिन don't worry visit on Moscow mosquito लिखी ओके विजिट ऑन हम लोग लिख देते हैं आई थिंक जो okay visit Moscow with my wife okay तो ये क्वेश्चन लिख देते हैं और ये हमारे ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अबाउट जितने भी हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं उनके लिए तो देखते हैं ये हमें कौन सा लाहौर मतलब की गलियों में चल रहे हैं दिल की दिल के साथ मस्जिद नबवी की तफ तारीफ मेरी मेरी बीवी के साथ नमाज की पुरकश सुन रहा है दिल के साथ खुद की रहमत से नहीं खुदा की रहमत से सॉरी सॉरी माई मिस्टेक खुदा की रहमत से हर पल बार बारह है साथ बारह यादें की यादों की माफ़ी लाहौर की मस्जिद से लाहौर की मस्जिद में जी या शादी लिखा है आई थिंक शादी मेरी बीवी के साथ <laughs> खुशी खुशी से मस्जिद खुश खुशी या खुशी लिखा है इसने खुशी खुशी से मंजिल तक पहुंचेगी खुशी से मंजिल तक पहुंचेगी मेरी उर्दू भी बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन यार क्या बात है लाइक इसको देखो इसको देखो तुम लोग यार तुम यकीन नहीं करोगे इसने लिखा है आई थिंक अब जो मीमर हजरात है ना वो भी एक्टिव हो गए हैं अब मीमर हजरात जो इसको यूज़ करेंगे ना और जितने भी प्यार में जो गुम हैं ना हजरात वो भी इसको यूज़ करने वाले हैं और आई थिंक मेरी वीडियो देखकर जो मुझे लगता है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट पंद्रह सोलह व्यूज़ ही आने हैं या दो तीन व्यूज़ लेकिन मज़ा आया इसे देख कर मज़ा आया आ, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आप लोग चैट जीपीटी के साथ मज़े नहीं कर रहे हो अभी भी अपनी लाइक व्हाट्सएप के ऊपर बैठे हो तो फेसबुक को छोड़ो यार इसके साथ चैट करो आपको मज़ा आएगा देखो कितनी अच्छी शायरी लिख कर दी इसने मुझे ये लाहौर की मस्जिद में मेरी शादी हुई और मस्जिद नबवी में जा रहे हैं हम लोग अरे चेक करो लाइक एक शायर भी इतनी अच्छी हालांकि अगर हम इलामा इकबाल की बात करें वो ज़िंदा होते तो वो इसके बारे में क्या कहते हैं तो हम लोग मजाक वगैरह नहीं बना रहे बस सोचा है ये ऐसा मत समझना कि तुम मजाक उड़ा रहे हो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ओनली वीडियो है इन्फॉर्मेशन देनी है आपको या चैट जीपीटी या एक एआई कितनी एडवांस हो रही है और ये जो मेरी चैट जीपीटी के ऊपर जो प्लेलिस्ट है ये भी इसी के बारे में है कि चैट जीपीटी या एआई अभी क्या क्या कर सकता है थैंक्स फॉर वॉचिंग